Ahoj vážený divák. Práve si si pustil nové video z mojej tvorby. Moje meno je Levox a pokiaľ sa ti moja tvorba páči, môžeš ma podporiť lajkom a odberom. Budem rád aj za komentár alebo follow na Instagrame, ktorý je dole v popise. Na mojej web stránke nájdeš taktiež aj nejaké fotky, archív videí z YouTube a veľa ďalšieho. Dúfam, že si video užiješ a podporíš ho. 273 metropolitan zo smeru Praha a Nádraž a Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Štúrn pravidelný odchod 10 hodín 52 minút prichádza na stupišťu 2 koľaj 1. Thank you. sídla Eurocity 273 Metropolitán. úrovou, ktorý pokračuje smer Bratislava Hlavná stanica, Kúty a Praha hlavný nádraží. Pravidelný odchod 11 hodín, 11 minút. Prichádza na stupišťu 3, ktorá je 2.